not sure. ikkinchi mashinamiz do'stlar qop qora bunday Thank you. do'stlarim mening do'stlarim chevrolet cobalt ko'rib kaldım, chevrolet cobalt chevrolet cobalt do'stlar cobalt ltz avtomat diskalar 185 ya 70 14'lük balon 勤劳的哥哥，勤劳的哥哥，勤劳的哥哥。